আমি এতিয়া কেঁচা ক'ব বৰশীতে কেনেকা পূজা কৰি পাথৰ টানি এইটো লগা কেঁচা কৰি দিব এতিয়া কেতিয়া ধুনীয়া মানুহখন যেনে এখনতো ধান ইমান জমা কৰি কিনে ৰাখিছে একো কৰিব নোৱাৰে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে বেয়া হৈ যাব তেতিয়া আমি ইটো চাওঁ বৰ্তিকে পৰা খানা খেলাব পুৰা বস্তি ঘান মাতা মাখি এইটো ডাঙৰ টেংক এইটো টেংকিতে মধু বনাই কেনে ৰাখিব একদিন চব বস্তি মাতা মাতি মাখি মধু খাব আৰু মঞ্চ কাটি কেনে মিথুন কাহুৰি গাই ইটো কাৰণ চব কাটি কেনে বস্তিকে চব ভাত কৰি দিব কোন জেগাই পূজা কৰিছে বস্তিৰে ওপৰ হ'লে চব মানুহ ওপৰলৈ যাই কেনে খাব একেবারে একেলগে মাতা মাখি বহি কেনে নিজে নিজে ঘৰ বেড়া মুৰ্গী কাটিব মর চবেই আলাগ আলাগ কাহুরে কি কি ভাল কৰি পাকাই কেনে এক্সচেঞ্জ কৰি তো মাখি খানবি মাতা খানবি আমাৰ চব্জিটো আপোনাৰ আপনাকে দিব আপোনাৰ চব্জি আমিকে দিব মাতা কি খাবি এনেকুৱা ছাঠিনী খানকে নিজে নিজে ছাঠিনী খানকে আমি খান চব্জি তাই খানকে দিব তাই খাবি আপোনাৰ খানকে দিব কৰগে না ইটো দিও নহ'লে এই কেম কৰগে না চব মধুটো পূজা কৰা লগা মধুৱে খাব আৰু এক ইটো খা পাছতে যায়গে না পাথৰটো জঙৰ পৰা ৰেডি কৰি থাকিব তেতিয়া কালি পাথৰ টানিব চব বসি মানুহ বোলে মাত্তাগান চবচে চতু পৰা ডাঙৰ টক তো সব পাথৰ টানি কেনা পাথৰটো আপনা কোন জেগাতে ৰাখিবলৈ আছে কলে মালিকে কব আমি এইটো জেগাতে ৰাখিব আমাৰ পাথৰটো ঠিক না তাতে হালিব পুৰাটো দুইবাৰ প্ৰায় এনেকা পাথৰটো টানিব ফাৰ্ষ্ট পূজা কৰাটো একো পাথৰ বিধ নাটানিব ছেকেণ্ড পেৰাই পাথৰ টানিবলৈ চুৰ হ'ব পাথৰটো এনে তাতে মাটি খুন্দি কিনে হালে আঁতৰ ৰিচ মেন লগা চাম্ব কণ পাথৰ আছে তাই পাথৰ আছে ক'লে পাথৰ ওপৰ বি চাম্বৰ থাকে পাথৰ ওপৰতে এই ইটো মানুহ দুখ চুখ কৰি কিনা পূজা কৰিছে ইটো চাম্বৰি পাথৰত আহিব ইটো মানুহটো বাচ্চা খান্দবি পিছতে দুখ চুখ হ'ব নালাগে হ'ব নহ'ব পাথৰতে চাম্বৰ যায় এতিয়া পূজা কৰা মানুহ নাই এতিয়াতো থ্ৰিছ মাছহে কৰিব কিনা খেনা খানাহে খেলাব ইটোৱে আহে পাথৰ টানিবলৈ বি নাই লগ ট্ৰামটো ডিংকিটো এতিয়া কিমান চাল নিচিনাও হৈ কিনে আহি আছে এইটো ফ'ৰ জেনেৰেশ্যন হৈছে আগেতে হ'লে এইটো এইটো ভাল কৰি কিনে ৰাখিব এইটোতো আপোনাৰহে মালিক আছে এইটো লগা যদি আমি পূজা কৰিব ক'লে আপোনাৰ কৈ কিনে মাঙি কিনা তাতে পৰা আমি মধু বনাব তেতিয়া আমি তাই আপোনাৰ লগতে এইটো মধুপানা লগাই আপোনাৰ লগা টেংক লোৱা নিমিতে ধান আপোনাকে ধান বাৰ তাই ইমান ধান আপোনাকে দিব তেজ নিচিনা এইটো চাৰেটো আমি এতিয়া এইটি ছেভেন আছে একশো ওপর হব একশো সাল ওপর হব একটু ছাড়িয়া দুই দুইটো পূজা করা তো হইলে কি সাল দি এইটো চূড়া নিচিনা আছে হ্যাঁ পূজা না করা তো বিশাল নিচিনা আছে আগে তে হলে বিশাল আগে হলে নন থ্রিসেন বি বেশি আছে তুমি লাস্ট থ্রিসেন তো আমি আছে আমি two thousand fourteen two thousand ਟੋਲ ਬਰਾ ਮੇ ਬਰਾ ਮੇ ਲਾਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਇਤੁ ਮੋਰੰਗ ਦੋ ਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਸੇ ਅਰ ਯਤਿ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਦੁ ਕਰੀ ਥਾਕੀ ਅਮੇ ਗਾਂ ਟੋਲ ਚਲਾ ਮੇ ਤੇ ਹੋਲੇ ਛੋਟ ਤਾ ਖੇਲਾ ਸੇ ਛੋਟ ਤਾ ਖੇਲ ਤੋ ਇੱਕ ਤਾ ਖੇਲ ਤੇ ਨਗਾ ਕੋਮਨ ਲਗਾਇ ਤਾ ਜਗਾ ਤੋ ਥਾਕੀ ਹੋ ਥਾਕੀ ਬੋ ਕਿਲੇ ਮਨੇ খেতি যা আগে মন ইণ্টাৰভি ইয়াতে আপোনাৰ আপোনাৰ মগ লৈ কেনে মধু লৈ কেনে ইয়াতে পৰা খাই কেনে কথা পাতি কেনে নিজে নিজে পাছতে হ'লে মধুটো খা খতম মগটো খতম হ'লে নিজে নিজে খেতিতে আপোনাৰ মাতা মাখি খান কি ল'ব নিজে নিজে খেতিতে যাই যাব থাম টেবি তাই ইয়াতে পৰা জুইটো একদম জুই জ্বলাত থাকিব তো किमान बाबाखाना से सब मधु নিজে निजे मोम উঠাই উঠাইকেনা ইয়াতে পৰা খাইকেনা কেলক কথা কৰি থাকিব কিলা মানে ইয়াতে জমা কৰিয়াটো কি লাভ আছে ক'লে মানে এই তাৰ কোনোবাতো বাহাৰ লগা খিচা কিবা আনিব কোনোবাটো পইলা বাবা মা খান লগা খিচা কি কি আছে এইটো কৈ দিব কেতিয়াবা আৰাম কৰি কেনে ইমান খেতিতে ইমান কাম নাই দিনতে বহি কেনে কাম কৰিব গ'লে ইয়াতে খান বনাব বাস্কেট বনাব কি কি বনাব ইয়াতে আহি কেনে একেলগে বনাই থাকিব তো আমি এটাতো বনাবলৈ নাজানে হ'লে আপোনাৰ জানিলে আপোনাৰ লগতে সুধিব আপোনাৰটো নাজানে গ'লে আমিকে সুধিব এইটো নোতে এইটো মাপো মই এইটোতো খেল খেল যে থকাটো একেবাৰে লাভ আছে আমিতো আলচি আছে হ'লে বি দুচা মানুহটো আলচি নহৈ কিনে কাম কৰি থাকিলে আমি আলচি কৰি কিনে বহি থাকিলে এহ আমি বি আপোনাৰ কৰিবি ন আকৌ আমিতো নাজানে নাজানিলে বি আহিবি আমি কৈ দিব কোৱা নাই এনেকুৱা আমি আলচি থাকিলে বি পিছতে এনেকুৱা একেলগে বহি বহি ষাঠি ষাঠিখানটো এনেকুৱা হ'ব তেতিয়া আমি আস্তে আস্তে কৰি কিনে কিবা বাস্কেট বি বনাব পাৰিব খানবি বনাব পাৰিব কি কি কিচিম কিচিম বনাবলৈ বি জানিব তেন্তে এইটোতো মাপো মতো একদম লাভটো এইটোহে আছে থ্ৰীচেন হোৱাৰ পাছতে মদো নাখায় তেতিয়া মদো লৈ কেনে একেলগত জমা কৰি কেনে খা লগা দামী নাই এইটো নিমিতে আজিকালিতো খিচা পইলা বাবা আমাৰ খান লগা খিচাটো জানিবলৈ ভুল হৈ যায়